سندلي فارما أمري لي نداما ويا أمري لي نداما ويا لنخوش خانك وتويم بيدك تريد تلاما ويا زورن خوش بوم عزيزم نكرابي بلاما ويا ورا ودعائي سوا الله أكبر ودعائي سوا ودعائي مكة لسر بلا هاي ليلى هاي هاي قوم فندي دنيا يا يا لبرقر يا نو داري شو رجم خونا يا يا خومن جيواكو مجنوني يا وين بوليلا يا يا يا ويها أوري ندام ويها أوري لي ندام ويها أنا خوشخا نيك وتبويهم بدكتور دتلام ويها زورين خويا اجبوم عزيزم نكرابي بلام ويا بوزوري هذايا دين البردو يوم بابا عدايا قولا كم فريم وإذا بروتو قداي من سالم لهذايا قوم نبو قوم راضيما باب من باتونا عليا கணிதிலேயே பாரிலே நதாமவையாம் عمريلي ندام ويام لنخوش خانك وتويم بيدك تردت لام ويام زورنا خوش بوم عزيزم نكرابي بلام يا. بقاها حمدك وزهري جانا وقت يوبي وقتي مريض رمانينا كيل عزيزة ما كي سختي كني نجيك زبي ديدم يستيري بختيم فنيدي يا فارم أمري لي ندام ويا أمري لي ندام ويا لنخوش خانك يا دكتور ترد تلام ويا زورن خوش بوم عزيزم نكرا يا بي بلام ويا